Na unajisikiaje wewe kuona wanawake wanapewa nafasi ndani ya halmashauri ya kijiji? Ah, mimi najisikia vizuri kwa sababu zamani ulikuwa kinyanyapaliwa hapa, ulikuwa na mfumo dume. Sasa hivi baada ya sheria hizi ule mfumo dume haupo. Umeelewa? Okay. Na na je, mtazamo wako ukoje saizi kuhusiana na kushirikiana katika kufanya kazi? Mtazamo wangu mimi ni mtazamo mzuri ambao kwanza umetuelimisha sisi kuelewa ambayo tusubiri tusielewe kwa mara ya kwanza. Je, uko tayari kufanya kazi? Mimi niko tayari kabisa, niko tayari na tunao nao. Na wanawake wangapi katika serikali ya kijiji? Wanawake kwa wanawake katika serikali ya kijiji. Okay, na wanaume? Wanaume tunao kumi na mbili. Okay, so tuna walikuwa kumi na mbili nao, lakini kuna mwana mama mmoja ameolewa sasa hayo. na katika kabla ya hizi shida ndogo unaeleza kwamba kuna manyanyaso kwa zaidi kwamba kwa wanawake katika katika uongozi kabla hizi sheria kabla hizi sheria hmm. kabla hizi sheria, kwa kweli kwanza wanawake wenyewe walikuwa wanarudi nyuma kuona wao si katika watu ambao wenye kuingia katika uongozi, na vile vile wanaume ndio wakionekana wao wapo juu zaidi kuliko wanawake. Walikuwa hata katika uhamasishaji kuingia katika uongozi, walikuwa wanahamasishwa sana wanaume, lakini wanawake walipewa, waliwekwa pembeni kusema hawawezi. Lakini baada ya sheria hizi sasa hivi kila mtu kesha kuona mtazamo mzuri, anaelewa, basi wanahamasishwa, hata kina mama nao wanajitokeza. Na halmashauri ya kijiji imenufaikaje na ushiriki wa wanawake? Imenufaika vizuri kwa sababu katika maamuzi utakuwa hakuna manunguniko. Zamani maamuzi yalikuwa kwa wanaume tu, wanawake walikuwa hawana maamuzi, lakini sasa wanawake wanakuwa na maamuzi. Kwa maana sasa manunguniko kusema ah, wanaume tu walioamua peke yao eh, yamekwisha. Sawa, ningependa kujua kuhusiana na mipango ya baadaye. Kwa maoni yako, unafikiri nini changamoto? Changamoto kwanza zipi zinakabili halmashauri ya kijiji kwenye swala zima la ardhi? Kwanza changamoto ni zipi? Changamoto sasa hivi tulikuwa nayo kwa kuwa ni kijiji chetu kama navyokuwa na sasa hivi ule mpango wa matumizi bora ya ardhi eh? Sasa maadamu mpango ule haupo, tunashindwa kupata hata zile hakimiliki za kimila au za kiserikali. Na maoni yako? Maoni yangu mimi unayoyaona kuwa serikali, basi angalau tutazame katika jicho la huruma, na sisi ambao tuweze kupimiwa kijiji chetu katika matumizi, tuweze kupata temeki, kila mtu amiliki eneo lake akiwa na uhakika kabisa kuweza kupata hata mikopo katika taasisi za kidini. Sawa. na pia unge mradi huu unaweza ukasaidia nini katika kutatua hii changamoto? Huu mradi mimi naona katika kusaidia kwake, basi na angalau watusaidie hata kuisukuma serikali